qui nous a envoyé un message. Voilà. TG Ah ouais <laughs> Qu'est-ce que t'en penses, Laura C'est pas très poli, hein, quand même. Kevin, il faudra faire attention. Kevin, en tant que... Oh bah. T'as entendu, Kevin On a que des poètes aujourd'hui. On te, on te, eux. <laughs>